本人の尋常でない忍耐力と団結力はたった10年でもはや戦後ではないという言葉を生み出しましたそれは昭和31年のことでしたそれから8年後の昭和39年 日本はアジア初のオリンピック開催国となりましたそして復興にかける思いは活力みなぎる歌声とともに高知の地によさこいを生み出し日本人の心に希望の明かりを灯したのです ナンバーワンそんな時代もありました良いことも悪いことも未来永劫続きますこれからの日本歴史はどんな風に彩られていくのでしょう は川崎大師厄除けよさこい 平成あと10日で終わってしまいます横浜白虎隊平成南かずらありがとうございましたありがとうございました横浜白虎隊